Глаз Шивы. Тот, кто владеет им, владеет целым миром. Тринадцать ящиков золота. Вы с отцом настоящий археолог, а я охотник за сокровищами. 160 миллионов! К тому же грабить гробницы незаконно. Подождите меня! <laughs> Сокровища принадлежат человечеству, а не одному человеку. Подлинник, он бессмертен. Мои 160 миллионов Э, прошу прощения. Давай быстрее! Давай, дойди к нему! Доспехи Бога. В поисках сокровищ. Малыш Джеки! Малыш Джеки! Дядя Джек! А -а -а!